آه، آه، آه، طبعا قيمة شنو العالمين؟ طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا الحوار طبعا كنا كنا كنا بلد جادر طبعا جزائر ها؟ يقول الجدل إنه بنفس الجدل يا أخي أو يعني إنه يا أخي وقف الجدل يقوم بنفس الجدل مثلا اذا كان مثلا عندي احتكاك طبعا طبعا اي انت عادي ما معك يقول طبعا معك واجيو معك نحن هنا واحنا بحاله ساعه كذي طبعا مع عصر الله طيب مع عبد عبد الله ما تروح عبد الله ها طبعا ما تروح معه nó bả tá bà rồi bây giờ tá bà đã ăn chết bà rồi mà đây thì tao luôn. hả tao bán rồi mà tá bà rồi cái này xem có tay đi